Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle beraber bir tane akort anahtarının nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Akort anahtarı olmayan arkadaşlar için biz akort anahtarımızı borudan yaptık. Gördüğünüz gibi